что, по-моему... отлично. Сплю. Жалуюсь немножко. Так, так, так. Посмотрим, что тут я настроил. Нет, лучше не тут сделать, а здесь. Ох, go так. Шалой. Сделаем тут. Не надо.